Салат, наслаждение. Салат, наслаждение, очень прост в приготовлении, а его изумительный вкус не оставит вас равнодушными. Сочетание соляных огурчиков и шампиньонов придает блюду очень пикантный вкус. А куриная грудка делает салат нежным и незабываемым. При увеличении или уменьшении отдельных компонентов салата он будет каждый раз удивлять вас разными оттенками. Наслаждайтесь! Ингредиенты 500 грамм куриного филе 500 грамм шампиньонов 4-5 соляных огурцов 2 пучка зеленого лука Майонез для заправки Этапы приготовления. Отварную куриную грудку нарезаем кусочками. Для салата шампиньоны отвариваем до готовности. Даем остыть и нарезаем крупными кусочками. Нарезаем мелко зеленый лук. Следом мелко крошим соленые огурчики. Все ингредиенты салата смешиваем и заправляем майонезом. Наш салат, наслаждение, готов. Затратив минимум времени, вы получите чудесный салат с изумительным вкусом. Приятного аппетита и наслаждения! Thank you.